Σοφία, τι σκέφτεσαι πάλι. Σκέφτομαι πού πάμε, πού πάμε. Ανάπτυξη, ανασυγκρότηση, αναδιάρθρωση, ανακεφαλαιοποίηση και αναχάπαρα μπλέξαμε. Ανα τι? Αναχάπαρα, παιδί μου, αναχάπαρα. Σημαίνει ξαφνικά. Προέρχεται από τη λέξη ανά και χαμπάρ, που σημαίνει ξαφνική είδηση. Αναχάπαρα, ξαφνικά.